Vanhempainyhdistystoiminta on mun mielestä yksi osa vanhemmuutta, eli, eli koulu on keskeinen osa lasten ja nuorten elämää ja sen takia, että vanhemmat osallistuu siihen vanhempain toiminnan kautta ja kodin ja koulun yhteistyön kautta, niin on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, eli pystyy vaikuttaa siihen oman ja tietysti alueen ja muiden lasten niin kuin koulun käyntiin ja tukea sitä ja samalla tietysti tutustuu muihin vanhempiin, joka on myöskin mielestäni äärimmäisen tärkeä osa vanhempain toimijuutta. No, vanhempain toimintaan on mielestäni aika helppo päästä, eli suurimman osan lasten kouluissa ja päiväkodeissakin nykyään toimii vanhempain toimikuntia vanhempain vanhempainyhdistykseen ja olemalla yhteydessä myös koulun rehtoriin pystyy pääsemään mukaan ja saamaan niin yhteystietoja. Ja suurimman osan ainakin itse tuntemistani niin vanhempainyhdistyksistä niin kokoukset on julkisia, jonne voi mennä, mennä mieltä askarruttavien asioiden kanssa tai ihan vaan siitä syystä, että haluaa liittyä toimintaan mukaan ja antaa omaa osaamistaan käyttöön. Vanhempainliitto haluaa kiittää niitä kaikkia historian aikana mukana olleita henkilöitä, jotka on osallistunut edistämään lasten hyvää elämää, kasvua ja oppimista tällaisella kiitoskulttuurin lisäämisellä. Eli on valittu 110 ihmistä, jolle lähtee tällainen vanhempainliiton kortti ja toivotaan, että he vastaavat siihen tuolla somessa ja näin saadaan tällaista positiivista viestiä eteenpäin kaikille vanhempaintoiminnassa mukana olleille ja tällä hetkellä työssä mukana olleille. Kiitos osallistumisesta vanhempaintoimintaan.